ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿವೇಶನ ಇದೆ ತಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಮಾರುತಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದು ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಿವೇಶನ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕುಲಬಾಂಧವರ ಆಸೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಸಂಘವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆದಾಯ ಮೂಲದ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಏನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಮತ್ತು ಬಾಲಕರ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದರೆ ಈಗ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭನೂ ಇದೆ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬಿ ಎ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಪದವೀಧರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಕಡು ಬಡವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಹತ್ತುವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳಾದ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ನಂಜಾವದ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರಿಂದ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ವಾರ್ಡನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಡಿಸ್ಬೇಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಳೆ ಬೋರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಊಟ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಮತ್ತು ವಸತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪದವಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕುಲಬಾಂಧವರು ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಅವತ್ತು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಡಿ ಬರ್ತದೆ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ನೂರ ಹತ್ತು ಅಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಶೆಲಾರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗಳ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾಳೆ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಪಿಸಬಾರ್ದು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಶೆಲ್ಲಾರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ground floor second floor third ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭಾಭವನ ನಾಲ್ಕು ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿನೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ